छपरे से केक हो छपरे से हारे हो छपरे से केक लई छपरे से हारे हो आज हो भैया के जन्मदिन त्योहार हो आज हो खेसारी भैया के जन्मदिन त्योहार में भैया हमार हो जन्म दिन तुहार हो जाने हो आज हो खेसारी भैया के जमुना दिन सकले इहे एस ठार हो आज हो के सारी बजाए जन्म दिन महान हो आज हो के सारी भैया के जन्म दिन महान हो आज हो के भैया के जन्मदिन त्योहार हो